यू आर वाचिंग घमासान का बॉलीवुड मसाला और आज के बॉलीवुड मसाला में हम बात कर रहे हैं तापसी पन्नू की जो कि इंडियन एक्ट्रेस है और आप इन्हें हिंदी तमिल और तेलुगु मूवीज में देख चुके हैं इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और आप इन्हें कई सारे कमर्शियल नंबर्स में भी देख चुके हैं और इन्होंने अपने एक्टिंग डिब्यूट की स्टार्टिंग एक तेलुगु फिल्म से की थी उसके बाद इन्होंने कई मूवीज की हैं और ये आने वाले टाइम में भी बहुत सी मूवीज करने वाली हैं तो देखिए तापसी पन्नू के कुछ हॉट बिकनी शूट्स सिर्फ और सिर्फ घमासान पर